Bien, qu'avons-nous maintenant, Véronique Un homme qui a une requête suite à son procès en divorce, euh, Madame le juge. Monsieur Louis, ce sont les dossiers de Salami, ça Oui, Madame le juge, mais rappelez-vous, il vous a demandé de le remplacer aujourd'hui. Il est à un colloque. Enfance et adolescence, garde alternée ou colocation. Oui, c'est vrai. Bien, faites-le entrer. Bien, Madame le juge. tous. Me voilà. Bonjour maître, monsieur le procureur encore là, asseyez-vous. Euh, son traducteur va arriver Oui, il avait cinq minutes de retard. Ah, monsieur ne parle pas le français. Non, monsieur parle un dialecte d'une contrée lointaine très peu usité. Bonjour monsieur Dance. Madame la juge, messieurs. Bien, où en êtes-vous, monsieur Louis Vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre procès, ni de la médiation. Qui Encore Si, si, mais je ne me sens pas écouté. Il comprend ce qu'on dit. Oui, oui, parfaitement, mais il ne parle pas un mot de votre langue. J'ai beaucoup aimé ma femme, je la respecte. Elle a toujours été parfaite pour notre enfant. Mais de là à lui confier la garde totale, non merci. Il a dit tout ça En question d'habitude. Je ne me sens pas entendu en tant que père. Et toute ma souffrance, euh, ce que je perds, ce que je ressens. C'est terrible. Et avec les gestes, c'est encore plus émouvant. Et justement, il est obligé de gesticuler comme ça Tout est question de timing entre les mots et les gestes. C'est très riche comme langue. Un peu envahissant, madame le juge. Je sais que j'ai le devoir de faire au mieux pour notre enfant, mais en être séparé si souvent me déchire le cœur. Et, c'est comme ça qu'on dit cœur. Oui, c'est ça. Hein, Attendez, euh, vous devez aussi rajouter un petit mouvement de l'épaule. Euh ça Voilà, comme ça. Hein, vous avez vu Pas trop, pas trop, parce que sinon ça fait cancre là. Euh, ah. ah oui, il faut pas se tromper, oui. Ah bah c'est très précis comme langue. <laughs> Je vois ça. Mais vous êtes doué. c'est Comme ça. Oui, mais vous êtes un peu crispé, vous. <coughs> Bien, euh, continuez. kobe shio Chole. Il ne dit rien. Ah si, à l'instant. Ah non, non, non, non, non c'est juste une façon de faire passer le silence plus agréablement pour ses interlocuteurs, une, sorte de coutume. Dans leur règle de politesse, on s'exprime pendant les silences. Et là Toujours rien. Bien, bon, euh, Bertin, je crois tout de même que le dossier est clos et que nous ne pouvons plus rien faire pour ce monsieur. Non, en effet, madame le juge. Elle vous demande la parole et pense que vous ne l'écoutez pas. Ah mais euh, je pensais qu'il ne disait rien. Ah si, si, si, avec ses yeux. Il rajoute, vous vous foutez de ma gueule. Ah, il a dit ça. Non, e bébé. Oui, oui, je suis très énervé et je vois bien que personne ne veut m'aider. Mais euh, que reprochez-vous à ce mode de garde Vous l'avez pendant les vacances et nous avons fait au mieux pour l'enfant. Oh, le laisser à ma femme tous les jours, non merci. Que lui reprochez-vous donc Vous dites qu'elle est une excellente mère. Hmm. hmm. Oui, oui, mais c'est aussi une grosse truie qui se prend pour une reine, elle est con, stupide et arborescente. Arborescente euh, Non, non, non, euh, superficielle. Ah. <laughs> Effectivement, un, un jeu d'épaule près Je sais que je n'aurais pas dû la prendre pour femme, cette... Euh, comment traduire Oui, je pense que nous avons compris. Il est énervé, là, non Connasse. Restez poli, voyons. Poli, oh, poli, non, non, euh, je ne peux pas. Elle me les brise menu, je n'en peux plus. J'aurais dû la faire flinguer, cette salope. C'est très imagé tout de même. <laughs> mais, mais votre métier est très, très, très intéressant. <laughs> oui, je le fais pour mon ami. Eh bien, Monsieur Louis, je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois, mais je vous prie de rester poli. Je n'accepte pas la couleur de vos habits. Je ne vous fais pas confiance. Vous, euh, êtes certain de la traduction ah, Attendez, euh, attendez. Oui, c'est ça, confiance. Ah. Je suis obligé de m'en remettre à vous, mais je suis exténué par tout ça. Mais nous ne pouvons rien faire de plus. Le jugement a été rendu et considéré qu'il est plutôt juste pour les deux parents, compte tenu des informations que nous avons sur votre métier. Quelles informations Vous avez un métier qui ne vous permet pas de prendre votre enfant tous les jours à demeure. Vous êtes dans la construction navale, vous voyagez beaucoup. C'est pour ça que vous vous étiez mis d'accord pour avoir votre enfant pendant les vacances scolaires. Dans le que oui, c'est vrai, mais je ne suis plus d'accord avec tout ça. Oui, enfin, vous vous énervez pas quand même. <laughs> Excusez-le, madame le juge. Hein. Vous êtes bien sûr de tout traduire, Oui, enfin, je fais, je ce que je peux, j'adapte le langage. Bien, le dossier est clos, nous ne pouvons pas revenir en arrière et tout a été fait selon vos désirs à tous deux. C'était un divorce à l'amiable, n'est-ce pas dans Gato Paul Oui. Il est euh, très énervé quand même. Hein. Mais attendez, il a mimé un étranglement là, non Non, non, non, non, non. c'est juste le stress, le décalage horaire, tout ça, vous comprenez Le décalage horaire, mais il a de la baffe sur la joue là, non Bien, rappelez votre ex-femme et organisez-vous. Bertin, euh, que pouvez-vous rajouter pour votre client bah, je, sais pas, madame le juge. Je, remplace son avocat, il est en colloque enfant en défense. Alors, euh, je te vois là, toi là, ouais Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, Il est d'accord avec vous, madame la juge. On n'aurait pas cru. Dossier clos. Au revoir, monsieur Dante, monsieur Louis. Que nous voit ce que nous voit Que nous voit ce que nous voit Que nous voit ce que nous voit Il vous souhaite une bonne journée. très bonne journée. et eh, eh, Madame le juge, regardez. Euh. Cœur. Hein. cœur. <laughs> ça marchait.